Вот, друзья, надо уже забирать. 34 дня возле свиноматки. Уже не влазит, надо забирать их, потому что уже все. Здоровенькі. Ці чуть поменьше. А ці ще менше. Короче, вечерний, не, вечернее кормление. Сейчас будем с Санькой забирать их. Возьмем тачанку и в новое отделение. І тут у нас один розчахнув ноги задні. По-моєму, той, що лежить. Задні ноги, видать, розчахнулись. Ілі пригав, ілі що, непонятно. Надо лечить. Все. Так, все, последнее кормление прошло. <laughs> Будем забирать вас отдельно. Все. Мамка хай отдыхає 5 дней, потом у неї буде медовий місяць і так далі. Все в обычном режимі. Пошли, Саня, по машинку. Що машинку. Ну, вон по сітку. Ага, по машинку. Машинка для поросят. Саня в нас сьогодні розстроєний трохи. Каже, погода не така, як йому треба. Що баби не буде туди. <laughs> Сашкові нравиться по своїй алейці вести тачку. Я кайфую. Це виходить поросятам 34 дня. Будемо їх вже забирати. А все, Саня тут и стал. Так, ну шо вы? Давай, идите сюда. Они же сами получают. Та бери ззаді, а я спереді. Надо їм какашки їхні принести, да? Так, ми тут лампу включили їм. Все, їм буде тепло, зараз корма насиплю. Вода от у вас. Отак, і хай підростає зараз їх їхнього ж корма, що вони їли і насиплю без всяких перемін. І будуть. Ми тут і потолок Саня підшили з ДВПшки старої теж. Тут потолка не було, просто пінопласт між стропів. а ми отак з кусків зашили його, ну щоб хоч який-небудь був. І зробили його теж як для отйома так маленький для чи так куда одного надо будет перевести, тоже теж перегнати сюди віддільно. Тобто так и будет я думаю. Буде им красотища Саня тут кинув плитку цю советскую остатки, що были красные и белые Так их поділив в шахматном порядке Ну, тоже нормально. Я думаю, буде крепше, ніж залівка, тому що вона товста, більше сантиметра толщиною. Він її на хороший раствор місті з клеєм посадив. Я думаю, навіть для здорових буде нормально. Ну і убирати хорошо. Вона і не скользка. Зробили всі уклони отсюда, що прямо туди уходило у канавку. Вон уже п'є. Короче, вот такие вот у нас пирожули. Все, зараз вони почнуть цілу ніч хрюкать, пищать, матері немає. Зараз вони поки без своєї мами побігають, поскакають, щось типу новеньке а потім почнуть розуміти, що матузки в них немає. Саня приніс какашки. Висипай туди Сань в уголок отой. Та там, ага, хай там. Саня вже в свиноводстві розуміє краще, ніж хто-либо. Каже, каже, поїде додому, теж займеться свиноводством як буде частний дом. Поки вони в квартирі живуть, ну, каже, є варіанти, що може дом частний купити, якусь гуску, вудку завести та і порося. То і все таке. І собаку. І собаку, так. Да. собачку у нас щенка одеських.